নমস্কাৰ সুপ্ৰভাত আপুনি চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে লাইভ আৱাৰ মই কৃপাঞ্চল ৰাজবংশী ধেমাজিৰ বৰদলনি শিঙিবাৰীত এটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ট্ৰাক আৰু এম্বুলেঞ্চৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ সংঘটিত হৈছে তিতাতে মৃত্যু হৈছে এম্বুলেঞ্চ চালক মৃদুল বৰাৰ এম্বুলেঞ্চত থকা আন এজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে নিহত মৃদুল বৰাৰ ঘৰ লখিমপুৰৰ চোখামত ডিব্ৰুগড়ত ৰোগী থৈ ঘৰলৈ উভতাৰ পথত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে যিখন বাহনে আনৰ জীৱন বচায় সেইখন বাহন দুৰ্ঘটনাত প্ৰতীত হৈ এতিয়া মৃত্যুৰ মুখত পৰিছে চালকগৰাকী অতিকৈ এক দুখ লগা খবৰ লখিমপুৰৰ পৰা অহা খবৰটো আমি একেবাৰে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ধেমাজিৰ বৰদলনী শিঙিমাৰীত ধেমাজিৰ পৰা অহা খবৰ ধেমাজিৰ বৰদলনী শিঙিমাৰীত এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে ট্ৰাক আৰু এম্বুলেঞ্চৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ হৈছে মৃত্যু হৈছে এম্বুলেন্স চালক মৃদুল বৰাৰ এম্বুলেঞ্চত থকা আন এজন লোকো গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে মৃদুল বৰাৰ ঘৰ লখিমপুৰৰ চোখামত বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ৰোগী থৈ আহিছিল ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আৰু তেনেকুৱা সময়তে পথ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে অতি শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ভাঙি চুৰচুৰময় হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বাহনখন আৰু এয়া তলত এইগৰাকী এম্বুলেঞ্চৰ চালক মৃদুল বৰা তেখেতক তলত নমাই থোৱা হৈছে আন এগৰাকী আহত হৈ আছে আৰু ট্ৰাক আৰু এম্বুলেঞ্চৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষত প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হৈছে ৰোগী থৈ আহিছিল দুগৰাকীয়ে আছিল বাহনখনত এম্বুলেঞ্চখনত ট্ৰাকখনৰ অৱশ্যে ক'তো একো হোৱা নাই ট্ৰাকখনৰ চালক সেই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখি আছে ট্ৰাকখন ধৰিব পৰা গৈছে জব্দ কৰিব পৰা গৈছে ট্ৰাকখনৰ বিষয়ে জানিব পৰা যাব কিন্তু কি কাৰণত দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে সেই কথা জানিব পৰা হোৱা নাই ধেমাজিৰ বৰদলনি শিঙিমাৰীত এই পথ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে মৃতগৰাকী লখিমপুৰৰ